लकड़ी अकेले में तो बहुत कुछ खाते पीते It's like the quiso Thank you. Մենք գնանք այդ մոտորիստի տեն։ Չի այդ կամեջի տեխնոլոգիա։ Նա ինա տիպի բաննա։ Դա բան։ Բաս բաս բաս բաս։ Հա, Thank you. vela sin apagar. La vela sin apagar, no apagues. Estamos vaciando hoy. Ay, Pao, dito ka. Kami na Tala ka na Ashir, Namumak. Lolo, picture lang. Hindi niyo ko siya. Oh. Iya, Sih enak ya, iya, Yang yang maraming kan kultur ya. Guide 2 ya. Tapos picture tayo. Ya ya. Anda. تعال اقول لك يا حبيبه ماشي ده كام يلا على النوم على النوم Thank حديقة دبي للفراشات تفتح الحديقة أبوابها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء يمكنكم الوصول إلى الحديقة من البوابة رقم اثنين يباع التذاكر منفصلا عند المدخل الرئيسي لحديقة دبي للفراشات آملين أن تستمتعوا بجولتكم Dear guests, you can now visit Dubai Butterfly Garden. It is open daily from 9 a.m. until 6 p.m. You can access the garden from gate number 2. Separate tickets are available at the main entrance of Dubai Butterfly Garden. We hope you enjoy the tour. الأعزاء نود إعلامكم بوجود ملاعب كرة قدم بعشب طبيعي بجانب حديقة دبي للفراشات لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مكتب المعلومات بالقرب من البوابة رقم واحد Dear guests, kindly check our natural grass football fields near Dubai Butterfly Garden. For more details, Kindly proceed to the information desk near gate one. I'll make a movie out of it. Thank you. Huh? <laughs> Also los. Oh nein, das heißt ja noch 30 Minuten mehr. मस्त मिलने लायक